a ember! Na-na! Ne bántson! Ne üssön! Péter, gyere, légy szíves! Kezemre ütött! Úgyhogy neked lesz róla videót, hogy ki volt. valamivel le vagy fotózva. Hát igen. Hát akkor egy rendőri intézkedés lesz ebből is. Gratulálok!